Yo, what's up guys? It's also hello. Welcome back to another video so so, guys जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं हो वो सब्सक्राइब कर लो पहले और दूसरी बात आपने मेरा नया इंट्रो देख ही लिया होगा आज hope so you like it so अब स्टार्ट करते हैं जैसे कि इस बार हम खेलेंगे कम से कम दो गेम्स मैंने म्यूज़िक बंद कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट इशूज से डर लगता है मुझे और और वैसे भी साउंड बहुत होती है फिर मेरी साउंड नहीं आई आपको गाइस आई थिंक सो मुझे ये वाली आवाज़ भी थोड़ी बहुत कम करनी चाहिए हमें थोड़ा आवाज़ से कम ही रहना चाहिए दूर रहना चाहिए आवाज़ से okay okay first to qualify easy G G क्या नूबड़े लोग हैं यार क्या गुंडा बनोगे तुम हाँ गाइस चलो मैं आपसे अगले राउंड में मिलता हूँ उनका वेट करते हैं सो गाइज इन्होंने एक घंटा मुझे वेट करवा फाइनली राउंड ख़त्म हुआ तो चले नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं अरे कितने सेलिब्रेट करोगे पूरी ज़िंदगी सेलिब्रेट करते हुए निकल जाएगी इनकी ओके नेक्स्ट राउंड देखते हैं कौन सा है स्क्विड गेम राउंड आ गया सेकंड एक सेकेंड अभी मैं एडिट करूँगा आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा वाली वो कैसे क्या हुआ एक सेकेंड मैं फोकस करना तो अरे अरे भाई ओ तो ल्यूमिनाटी आ गया गाइस स्टंबल गाइस में ल्यूमिनाटी भाई वाह वाह God! No, God, please, no. No, no. God, please, no! No! अभी क्या करेंगे No! No! Yes! Yay! फिर भागो भाई भाई थोड़ा बहुत बच के रहना चाहिए इन लोगों से बाकी सब ठीक है सो गाइज मैं एक नया आउटरो भी कर वो और वीडियो के लास्ट में देखना अभी मत देखना हम एक ही गेम खेलेंगे उसमें क्राउन लेने ट्राई करेंगे गाइज वो एड करने में बहुत मेहनत लगती है बट मैं अच्छा एड करूँगा promise I will not disappoint you guys okay तो फाइनल राउंड होप सो मैं विक्ट्री ले ही लूँ अरे एक अच्छा यार लीव कर गए कोई नहीं कोई नहीं जी जी అవునా Easy. अब दो साइड से आएंगे कोई बात नहीं आई डोंट केयर मैन अभी मैं एलिमिनेट होता भाई इतनी गंदी बेस्ती होती ना मेरी guys let's focus on game इतने मैं म्यूजिक ऑन कर लेता हूँ आपके लिए इतना काफी आपको मिलता है आपको next video and take care everyone and bye bye